पबजी फैंस जिनको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था पबजी न्यू स्टेट का तो पबजी न्यू स्टेट का ट्रेलर आ चुका है और उसी में उन्होंने ग्लोबली लॉन्च की डेट भी बताई है तो चलिए हम सबसे पहले ट्रेलर देखते हैं तो जी उन्होंने ग्लोबली डेट हमें जो दी है वो है 11 नवंबर 2021 तो 11 नवंबर 2021 को रिलीज़ हो जाएगी और जिन्होंने प्री रजिस्टर किया हुआ है तो उन्हें उन्होंने रिवार्ड दिया तो वो ये गाड़ी उन्होंने रिवार्ड में देंगे तो लेट्स होप बहुत अच्छी जाने वाली है ये गेम